Estamos en Los Salados, ¿se llama esto? Parque El Salado, el turístico. Pero no dice Los Salados afuera. Sí, los afuera dice El Salado. Ah, bueno. ¿Y eso qué es? Esto es arroz con leche que nos dio una señora que hay allí. Ella. ¿Y qué, tuviste que hacer? Nada, o sea, nos vio con las cámaras y dijo, muchachos, vea, tómenme una foto y yo les regalo arroz con leche. Ah, ok. entonces... <laughs> ya hiciste, eh, que, vayan de la niña. Sí, Ese es Santiago Rendón. Ese es el guión. Chatarra que botamos en Yo ya tengo este primero. Listo, hagámosle. Ya vamos a ubicarte. Estamos grabando línea tierra. Hoy. Más difícil que siempre, pero mejor que nunca. Y ya pegué 40 ¿Verdad que puede pegar para Marcelita, la amiga tuya, hombre, la, la internet? Eh, Luisa. Pero que pase, sea, Que pase por la cámara así, entrar Que gusta diga, ¡ay, Marcelita! <laughs> sí. Hay que traerla. Ah, ¿Ella no te llamó? Ah, no le escribí. Ah, bueno, entonces sí. de, de donde asistía. Y tiene barro. Sí, ese, ese lo sacó de casi todo. Es de computador. Es de computador. Tiene más que de él. Creo que posteó pues, eh, una foto donde es pues, el Prado. Yo, me pareció, me pareció. Pues, no es que me pareció. Y ahora está mucho más restringido. Un poco de frío. En California.